lagu terakhir ya sekali lagi terima kasih buat rekan senang bisa manggung pulang kampung saya cuma warga sini kemuning tadi kesini naik motor juga semoga acaranya bisa nggak hanya di sini bisa kita ke kemuning ke tempat-tempat lain di sini menjadi kupu-kupu di perutmu menjadi bunga-bunga di benakmu jika aku adalah cinta aku hanya ingin mencintai menjadi lagu-lagu menjadi lagu-lagu telingamu menjadi buku-buku pikiranmu menjadi kabut bukit menjadi kabut bukit di kulitmu menjadi alam liar lamunanmu nah, eh, terakhir bantu nyanyi bisa nggak sambil berdiri kupot-kupot mungkin Ambil berdiri coba ya. Nah, Lirinya Liriknya gini, nyanyikanlah harapan, perjuangkan tujuan, bahagia kehidupan, bahagia kehidupan. lang ya. Nyanyikanlah harapan, perjuangkan harapan nyanyikan harapan perjuangkan tujuan bahagia kehidupan bahagia kehidupan kurang nyanyikan harapan perjuangkan tujuan bahagia kehidupan bahagia